कर लिया अब मैं जाकर मोबाइल चला लेती हूँ थोड़ा बहुत बैठ गया रेल मतलब वगैरह चलाती हूँ चलो मैं चलती हूँ आज लेती हूँ बाकी बेटा तो अपना मोबाइल चला ही दिया ठीक है एक एक गाना क्यों जाएगी अरे अरे क्या एक एक गन बजा रहा हूँ मम्मी हाँ बेटा अरे बेटा क्या करूँ ये एक एक गन बज रही है देख देख जरा मोबाइल ख़राब हुआ है क्या वीडियो अलग अलग आ रही है बस एक एक गाना बजा रही है हाँ बताओ जल्दी अरे वो ट्रेंडिंग में गाना ट्रेंडिंग में हाँ देख लो देख लो यार मेरे को गेम खेलने दो गेम खेलने पहले इसको देख क्या हो गया एक एक गाना बज रही है अच्छा मतलब ये ट्रेंडिंग में चल रहा है गाना तो एक ही बजते रहेगा बेटा अरे नहीं नहीं मम्मी वो हो जाएगा चेंज हो जाएगा वो करते रहो आप बेटा बेल्ट पहना तूने नहीं तो नहीं पहना बेल्ट क्यों क्यों अच्छा हाँ अच्छा अच्छा ये बेल्ट क्यों बेल्ट क्यों अरे अरे नहीं पहली या दूसरी वीडियो है मुझे नहीं पता मगर लाइक सब्सक्राइब करके जाना बचा देना